на автотранспортном средстве, возвращайтесь. Как? А я думал, тут мошенники. Я думал, тут ДПС не настоящая стоит. Я думал, мигалка поддельная. Она не мигает, она просто краска покрашенная. Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt... Здравствуйте. А вы в курсе, что вы на тротуаре стоите? Я уезжаю все. Хорошо, спасибо. Только задним ходом уже. Way back before we blew it all Too many things going on track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on hold Perception stuck in a vault I know that time can heal all But how much time till we fall? It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars from this Is this an argument? Or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Нет, вроде здесь вторник, там четверг, понедельник Мужчина, покиньте тротуар Вон проезжая часть свободная. В понедельник запрещено парковаться. wish I was someone else who has a greater curse A greater thirst, a hunger, pain, and mercy Just find whatever you got and try to be thankful first I wanna feel again, I need a couple friends I never really understood just how the story ends But I can feel it's tense, don't know the consequence The volatility of life, my only confidence Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it Вопрос в, да. в тротуаре. А вы кто? Пешеход. А я это не тротуар. А что, это, наверное, дублер, да? Это, это дублер. Подойди сюда, я тебя не слышу. Подойди сюда, я тебя не слышу. Машина подъезжает сюда разгружаться. А вы разгружаетесь, да? Нет, подай. У меня Нет, вопрос. Вы сейчас разгружаетесь, да? Молодой человек. И вы обслуживаете коммерческую деятельность. У меня вопрос. Да? У меня вопрос. Машины сюда приезжают разгружаться? Конечно. Разгружаться, да. Те, которые стоп, осуществляют погрузку стоп, и разгрузку. Стоп, стоп, В правилах стоп, дорожного стоп, движения это стоп. прописано. Вот у меня вопрос, да. Ну. Где это прописано? Правила что, дорожного движения. То, что машины могут разгружаться. Конечно. Если и они осуществляют там, коммерческую деятельность. Если, если они осуществляют коммерческую деятельность. Вы сейчас не осуществляете эту деятельность. Так. Поэтому вы простой водитель на автотранспортном средстве. Возвращайтесь. Я хочу чего? А, Куда ты назад? Резко так встаешь. А ты что делаешь? Вот залей только мне глаза, я тебя посажу сразу. Вызови скорую, Миша. На бутылку. Не натирай руки, э, глаза точнее. Просто так промокни слегка и все. Промочи, ну не три, серьезно. Надо. Сейчас, сейчас чуть, вы чуть прекрасно надо, узнаете, что вы узнаете. Я понять не могу, что тебе надо? Чтобы вам выписали постановление, а вы также еще заплатили за вред. За какую Здравствуйте, а можно, пожалуйста, у сотрудников ГИБДД и скорую по адресу Краснопутиловского, улица 45? Что случилось? На ну, меня только что сбили на тротуар. Ты сам не напрыгнул на капот, кто ну тебя сбил? Я еду, ты, прыгнул мне на капот. Да. Это а какой автомобиль марка? Марка? Я не могу на самом деле определить. Темный автомобиль легкого цвета. Сейчас скажу. Номер можете назвать? Конечно. Назовите. Татьяна 048 КЕ 078. 178 точнее. Косарев мы до этого вызывали, но сейчас нужно продублировать заявку. Вот. А карет скорой помощи одна, в принципе, поет. заявка ваша сделана. Да, я знаю, но только что меня сейчас сбил еще один автомобиль. Тебя никто не сбивал, ты сам прыгнул мне под колеса, тебе тормознул. Кто еще ну, раз? Гололед. Я, я У глаза да. мало ну, про... Тут э, ситуация на тротуаре прямо. На тротуаре? Да. А зачем ты по тротуару а, а, а Со скорой не соединять, я думал, одной карет скорой помощи хватит, две не нужно. Все, справились, сгоняй. Вообще просто чума. А, не успел даже камеру включить, я уже просто подлетел на капоте, чем мне очень сильно болят колени, пальцы и локти. Жесть. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за марка машины. Limited Edition какой-то. что это говоришь? Будь мужиком, ты говори. Стояли здесь, что-то общались, блядь. Прыгнул мне под колеса, блядь. Что там? А мне нельзя прыгать. Под колеса тогда прыгать. А вас не учили в автошколе о том, что пешеходы могут быть непредсказуемы? Главное, чтобы не было. Ну да, действительно. А то, что скорая помощь там требуется и так далее, ну, какая разница. Какие скорая помощь требуется? Ну вы-то откуда знаете? Может, у меня сейчас миниск вылетел и все. Тут нихуя по, по колесам. Да захотел, я прыгал, это какое дело. Вот реально логику не понимаю. Главное нестись по тротуару, а потом еще говорить тормозной путь. Зачем? не надо было несся? ехал изначально. 40 км в час. Был. А это можно по тротуару 40 км в час? Какой тротуар? Здесь дорога это он машины разгружаются. Я сейчас говорю, сейчас сотрудники ГИБДД приедут и узнаем, что это такое. И без плюс 19 на шагу. Жесть, просто жесть. Мужиком дождитесь, сотрудники ДПС приедут. Меня пускай скрывает место места ДТП, чего лишения будет автоматом. Нет, уже, знали такого на, пол, на полтора года лишили. Мужиком, ну и хорошо, все, пускай уезжает. Блять, ну что за это? Что за кино какое-то устроили? Блядь? Ну кино сейчас сотрудники ГИБДД приедут и узнаете, да. что за кино. Камера. Мне камера даже за вас погнулась. ДПС, что за херня, почему пешеходы ходят по тротуару? Они по проезжей части. Что за шоу, я понять не могу. Шоу? Не поймешь. Шоу это сейчас было то, что через на капот положил человек. В смысле, он мне сам запрыгнул на капот, блядь, да? Вы остановились, я такой, а, меня сбили. А? Яйца-то есть? Здесь, так я тебе говорю, я ну, еду, блядь, я еду, и Вася такой под капот прыгает. Это нормально, смысл? 40 не больше, 40? 30, блядь. Так, он не прижит, это можно убить, блядь. 40 километров в час. яйца есть? Ты видел сюда? На стороне хуй. Да, видел, я просто в лодку Молодого человека. Устроили тут, Понимаете, Юмор. что здесь должны ходить и не оборачиваться, едет машина или не едет. Вот если бы сейчас Это так же собачка выбежала, вы бы вообще ее не заметили. И мы можем... Впрочем, разговаривать с такими людьми на самом деле все дороже. Давай, все, пока. какой такой товарищ спокойно едет, стоит за тебя прыгал, говорят, что не подвалился. За тебя, за тебя говорят. Я здесь не тобой ну, говорю. Слушай, ты не говори, что ты машешь? Просто не надо нахуй так вот делать, что за шоу? Не надо есть по тротуару. Ходит, гуляет, понимаешь, ты хуй... Ребенка я вижу, какой 60, какой ты больной что ли, 60? Ты больной, Я сейчас расскажу больной, ты понял? Нет, блядь. Я сейчас расскажу. Вон есть где ездить? Я сейчас тебе строю шоу. Я от магазина. От какого магазина? Вон, вон, видишь, где стоит эскалатор. Поставил там машину магазин. А то я тебе сейчас расскажу. Машешь там надо а ты по трассе едешь. Это, что это тротуар? Это, тротуар, это тротуар. Ты что, ты или что? Где этот знак? Накладная есть, Какой разгрузиться, знак? погрузиться. Какой знак? А где тут знак, что магистраль? Выкини права свои, его не существует знака тротуар. Что бля, Только пешеходная зона. Пешеходная зона есть знак. Все, ну, тротуар не обозначает. Определение откройте, определение в ПДД есть. Определение. Проезжая часть, от нее отделяется газоном или бордюром. Пушистик ты хоть не нюхнул, у них-то нюх 60 он раз острее. Он пешком, потом, бля, не, он Ему, я не знаю, он, он же вместе со мной подходил. Не кусай? К, э, не. Привет, Но ну, даже привет, не чихал, как я его... Малюська. Ай ты колесик. Е870 ВП. А, на разворот пошел. Включился мозг, что не проехать здесь. самого? Вас что ли раздавили-то? Нет, Никого вот. не давил, он не выскочил просто прям перед самым носом. Свидетели четыре человека. Вот он. Я и вот там еще одного человека на машине хотели. Просто он сейчас э, а поехал кто? Я ехал, вот водитель. Вот этот не человек выскочил под колеса. Стоп, стоп, Какая-то автоподстава, я не знаю. Водитель а, один нарушитель, вот это, да. Да, да, вот это. Давай, человек не выскочил под колеса. Ну, не выскочил, он вышел по тротуару. Со скорой я тогда думал, сначала надо закончить, потом уже к нашей видео автомобиль. Я надеюсь, вы все запомнили то, что он ехал, а я прыгнул. Я просто с первого раза не запомнил. У тебя просто амнезия от удара. Да у тебя же мозг, альцгеймер, у тебя же мозг в коленках, он тебе по мозгу долбанул. Так, видео есть? Видео, Михаил, у тебя есть видео? Записал? Нет, я не успел. Ну, у нас свидетели есть вот четыре человека. Конечно, стоял, стоял буквально метр осталось до тебя, он шоп не на капот прыгнул. Негодяй, просто ну, негодяй. Ну, Бегают по тротуарам, как хотят. Ну, не больше 40. Откармаживались вы Вот, смотрите, от, а, а тормозной это не путь. Тормозной путь, посмотрите сюда. Мы видели, как на капот положили, нам хватит. На капот. Или вы посмотрите тормозной путь. Это уже ГИБДД пускай смотрит. Это ДПС пускай замеряет. Пускай замеряет ДПС. ДПС замерит тормозной путь. Сертифицированной рулеткой. То есть это о чем говорит? Что я ехал 30 км в час. ДПС, ДПС замерит тормозной путь. Э, обещали еще так в прошлом году заявки с этого комитета по транспорту. Есть четыре свидетеля, вы будете тут сказки рассказывать. В том числе два местных жителя, да, они тут автопоставами занимаются регулярно, видимо. С активистами. Конечно, у вас же все сговорившиеся. Мы вот сговорившиеся, а да, ребенок а сговорившийся. Ну, как у нас, у кого? Я автомобилист. Местный житель. Есть адекватные автомобилисты. Да. А вы здесь летающие, достали сил нет как. Я смотрю, адекватные одни, а другие не адекватные, да? А почему-то эти проехали. А ну, то есть вы хотели, чтобы, чтобы, долбанутый, чтобы долбанутый капотом бежал за ними, или я, один оставшийся оператор, бегал за ними? Вас никто не останавливал, человек просто Никому нельзя. Приоритеты меняются, если уже есть ДТП. Это хорошо, может, в следующий раз мужу помешаете ехать по тротуару. туда пройтись, по тротуару, по пешеходному проходу, а не проезду я получил телесный случай. Не, этот водитель, он вообще... К нему не имеет отношения. Он, а, только на меня наехал. Наехал. Ну, чтобы мне на капот прыгнул. Наехал. Так, а что с ним случилось? С кем? С тем товарищем? С тем, который на скорую выехал. Какой-то автовладелец на Киев просто его также прокатил, он зацепился как-то то ли курткой, Мы то были свидетелями и того. Он его Человек протащил, Человек мчался со скоростью 60-70 а км в час, вот здесь он газовал. Тот вот здесь он уперся в пробку. Сказал, он не имеет права баллон, ехать. Баллончиком, да? а он вот, вот он здесь уперся в пробку и уже из двери ему пшикнули. кстати, мне опять прилетело в голову, еще летает. Не, вы главное не трите. Это вы, видимо, не, я не заносите. Тру, у меня уже прошло. Потому что прилетело тоже. Прилетел по колеси, Дю, дю, дю, дю, колеси. колесе. Одна дворе-то Правила дорожного движения должны знать. А во дворе это что? Во дворе, во дворе. Во дворе дворовая зона. Придумал, придумал. Дворовая территория уже точнее. Ну а это что, тоже замок придумывать не Вот придумывать это территория. Нет, это не придумывать. Придумывая, она вот там. Ну откуда я знаю, блядь едут надпись, что это тротуар, там, или что это тротуар. Так правило же. раньше, ты три раза правило попался, написано. ты три раза Самые нарушил, первые раз щелку, два щелку, три, все. В кармане то же самое. По карману Нет. На... Карман это карман, это ну, проезжая часть. Так это то же самое. Это не проезжая часть. Какой это карман? Как вы заезжали? По карману пешеходы гуляют вдоль. Вот там вот заехал я, повернув магазин. Карман это продолжение проезжей части. Да, я он также оборудован пешеходом, ну, и сложил пригорку и по Да, да, да, подъехал магазин этот, который э, у вас был техникой, и поехал прямо дальше сюда, к магазину ребенка купить 5 Ну, а видите, что люди у вас на дороге, это что вообще? То есть они по дороге ходят? Ну, а здесь, где не ходит придомовая, тоже получается. Так там имеют право ну, автомобили, пешеходы. Там написано правило, вот серьезно, возьмите, откройте, чтобы потом возможно возникало. Не у вас, не у нас без всяких жертв. Вот без прямо всяких, сейчас там, можете открыть. Телефон наверняка да, есть с интернетом. Зачем это вам надо? Просто там написано и все. Тут еще один нарушитель образовался. Прям не стесняется. Эй! Эй, пешеход! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Полицейский! Полицейский! Полицейский! Отошел, отошел. Вот это вы 550 ук. Вот это да. Нормально? Прямо перед домом куб. Но ну, пока ничего не чувствую, вроде обошлось. На сугроб упал. Прям перед полицией, вот это да. Вот это офигеть. Прям при полиции. Прям при полиции. Прямо охренеть. А, стесняется, рожу прячет. А зачем вы А хочу стоять на тротуаре, имею право Вам стоять. пройти, ножками не пройти. Я люблю пройти. стоять, я пешеход. Ну а в чем Он вопрос? Инвалид, ему не а пройти. И что? Инвалид а ПДД что, для всех равно. Отходить? Можно инвалидом отходить от права дорожного движения. Ну Но ну, а штраф а получите, узнаете. Человека чуть не сделал инвалидом. Так он сам добровольно как? Он стоял под колеса. Он стоял, он стоял. Он кидался под колеса. А вы ПДД знаете права дорожного движения? Кто может отходить? 3.4, пункт 3.14, кто отходит? Чего, чего? Вы что материтесь? волю дает такое, что, блядь, стоит фотографирует. Зачем вы материтесь? Взрослый человек. Ну, э, Дедушка, ты что? В Казахстане у себя так разговаривай. Там? Чуть-чуть, чуть-чуть, брат, чуть-чуть. Я могу громко говорить. Принесите стекло! Поговорить! Чуть-чуть стекло опустите! Я вас не слышу! Вы в маш... Окно откройте чуть-чуть! Окно чуть-чуть! Я не слышу вас! На одну секунду окно! Я не слышу, что вы говорите! А на одну секунду окно. Во, а опусти, подожди, подожди, подожди. Мы подошли сказать вам всего лишь, что здесь полиция я вас... Поняла, я просто хочу отъехать, я уже все поняла. Так я, я-то не знал, я вижу, что вы кричите, а что... Все, от, отойди, отойди, человек, отойди. Вот и просил опустить окно, отойди. Идет оформление наезда на Мишу. I know that things seem bad, but they could be much worse There's always someone else who has a greater curse A greater thirst, a hunger, pain, and mercy Just find whatever you got and try to be thankful first I wanna feel again, I need a couple friends I never really understood just how the story ends But I can feel it's tense, don't know the consequences Водитель рассказывает, какие повреждения на тачке, где было соприкосновение. как же он переживает. Как же он переживает за свой капот. Но это же, это же просто песня. Вот если бы меня сбил, там бы такая вмятина была знатная. Но, правда, и у меня тогда бы были бы повреждения, скорее всего. А этот что-то на свой бампер вообще не смотрит. Я ему так стучал после падения, когда он второй раз наезжал по заднему стеклу, а он что-то совсем не переживает, не смотрит, есть там трещины, нет там трещин. Честно говоря, упал в лужу. У меня мокрая спина, мокрая рука. Так что долго я вряд ли смогу продолжать рейд. Печенеть начинаю, несмотря на то, что уже тепло. Что-что? Вам делать нечего? Ну идите поделайте что-нибудь. Тепло людям дайте. Займитесь самообразованием. Законы поучите. Ты какой недоволен. Я тебе тоже говорил, не надо меня давить. А ты давил. Негодяй какой. Да, окопья. Видите, окоп. А я думал, тут мошенники. Я думал, тут ДПС не настоящая стоит. Я думал, мигалка поддельная. Она не мигает, она просто краской покрашенная. Вот. А тут кто-то кричит, не давить пешехода. А я думаю, раз кричат, что не давить пешехода, надо же давить. Это же значит, это значит меня хотят ограбить, если кричат не давить. Если стучат еще по машине, после того, как задавил, значит надо же давить. Он же недодавленный, это же непорядок. Это же какая-то фигня. Ай-яй-яй. Ну поймите меня, товарищ старший Ну, ну я привык давить. Я же не знал, что в Российской Федерации нельзя давить пешеходов. Не, ну понимаешь, ну нельзя, нельзя в Российской Федерации давить пешеходов, дорогой. Понимаешь, вот, вот там где-нибудь, вот там, там можно, где-нибудь не в Российской Федерации. Вот. Нет, а я думал, здесь тоже можно. Ну вот, и еду, и еду еду. У нас, я не знаю, что у вас нельзя, где ты едешь. У нас везде можно ездить. Нет, понимаешь, вот здесь тротуар. На тротуаре ездить нельзя, запомни, нельзя. Но ну, откуда я знал, что у вас в России нельзя ездить по тротуару? Ну, ну у нас везде можно ездить. Асфальт же есть, почему не ездить? Вот. И там асфальт есть, тоже можно ездить. Вот. Я везде, вот везде, где есть асфальт, я везде езжу. Мне, мне можно везде ездить асфальт. Ну да, да, тебе можно. И под кирпич. Ну, не знаю, ну задавил, ну бывает. Ну никто же не умер, не знаю, чего он уходит, видите, стоит, снимает. А я переживаю, сижу в машине в тепле, а он тут мокрый мерзнет, а я там сижу потею, вот видите. Вот, я туда хотел проехать. О. А и не поехал, а поехал назад, потому что мне не дали вперед проехать. Вот. Поэтому я хотел здесь что-то, а он не давал. Да, свидетели есть. Ничего не потер, что. Вот это я падал, зацепился Пальцем. тремя пальцами. Да. Вот. Да. А вот я эти свидетель. места, а вот здесь, ну, здесь не видно, я э, свидетель. стучал ему по заднему стеклу. Нет, что, говорит, машине. говорит, прогони. Почему я их должен прогонять? А почему мы можем меня снимать? А, а почему вы должны меня давить? Они меня снимают. Они меня снимают. Ну что дальше? Слушай, я, я вам говорю, что вы будете стоять столько, сколько надо. Не надо так говорить. Я знаю, сколько человек. Слышал, что, что, ну, что, что, что, что сколько говорите? стоять, да. Сколько сколько надо. Да, задержали тоже время. есть. Не надо по тротуару ездить. Вот это верно. Вот это верно. felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping